Na casa 1.4, representamos as metodologias de meditação que estamos utilizando. Por exemplo, o Zazen, que é uma, uma metodologia é, oriunda do Japão, o, oriunda de uma religião chamada Zen Budismo, ou, por exemplo, a Vipassana, que é oriunda do Tibete, são alguns exemplos, mas é, existem outros exemplos mais modernos de outras metodologias, como arte de viver, arte de respirar, enfim. É, é, a meditação é uma arte bastante livre, mas é uma arte que eu diria que hoje, nos dias de hoje, é obrigatória, porque o, o nosso momento é, de, de tecnologia, que é o chamado Era da Informação, ele está mais do que nunca sobrecarregando a nossa, a, as nossas mentes de informação e removendo os espaços que a gente tinha de tempo para contemplar o nosso dia a dia, né? Antigamente você pegava um ônibus, você ia olhando a paisagem. Hoje você já segue o caminho inteiro conversando no aplicativo, vendo notícias, vendo Twitter ou Facebook. Então, ah, digamos, as nossas janelas de tempo estão sendo todas preenchidas. E para criar esses, esses, essas janelas, a gente pode utilizar diversas técnicas, mas o mais importante é que a gente saiba que precisa escolher uma técnica, uma metodologia e tentar uma prática com ela.